Համոսարյան, ինձ բացակայ չդնեք։ Ձեր լրությունը զնգում, զրնգում է ձորով մեկ։ Ձեր լրության համերգում ինձ բացակայ չդնեք։ Համբերություն եմ ասում։ Ակնակներս կրկնեք։ Համբերության հանդեսում ինձ բացակայ չդնեք։ Ձեր շուրջը ամպ է, կայծակ քնով չանցնեք, չքնեք։ Քնեցիք էլ արտնացակ, ինձ բացակաց չդնեք։ Թվում է, թե կամենակ մի օր երկին կթռնեք, ձեր թռիչքի ժամանակ։ Ինձ բացակաց չդնեք։ Ձեր պնդության պատճառով դուք աշխարհներ կսնեք։ Իմ մեղմության պատճառով ինձ բացակաց չդնեք։ Ես եմ քարե պատարակ, ձեզնից սիրված, ընդունեք։ Դուք ձեր կամքին հակառակ, ինձ բացակա չդնեք։ Ոչ խոստումներ, ոչ երթում, չսպասեք ու չքննեք։ Անվերջ, անշարժ, ջեր երթում, ինձ բացակա չդնեք։